شيء ما دام حد عندي واحد ابا ميد ابا عندي واحد ميد الفوق ابعد علي ابعد علي انا بعدش علي مشيت <laughs> بدك نمشي له اترك جا سكوربيون معناه يلعب ضده حاله وربح ايزي وين اوش سكوربيون اي آه، عليك انا نبدا نجيبه في الفضاء انت تبدا انت I'll fight one office, one office, one office. Go, to, go plant, bro. Oh yeah, man. اخر راوند ولا صرت راني تو نحارب بس Vamos com. Really? Three. Three. Three. Three. Three. Three. Three. last is low. Last ace, is one HP. Ace, ace. Yes, last is one HP coming from B. فيجو فيجو فيجو جاست ايس ني داخل بي سكور راح عندك Nice. Nice. One set. Nice. بس ايش اسمه خوجيك خوجيك خوجيك اقوش باقي رابين اب اب اب اب اب هيز داون ما بدي فيوزي 40 سكند 1 سكند 1 سكند Good job. Nice. Oh yeah man. C'est pop. Euh... زلزلات هذه هذه السلباب الخالية الزلزلات تاع الطرف البلو اللي عنده يا عندي مش طرف البلو اللي عنده اه والله طرف البلو اه Recover the device. <laughs> What the fuck? هذه جنية ولا what the fuck? Gas up, lift off. Pass that picked off. Walk in, drip sauce. Red, green, flip flops. When I get pissed off, don't get involved. Cause I don't hip toss. I Chris Benoit. Off of the top rope. I get the cracking, you not dope. Rappers be talking like they got the plug and they don't even got the oxygen.